চক অসমীয়া পৰীক্ষাটো বাতিল নকৰিলেও হ'লহেঁতেন কাৰণ যিখিনি প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছিল যোৱাকালি সেইখিনি আমি মাজুলীত উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনক লৈ খেলাটো ভাল নহয় বুলি ভাবিয়ে আমি পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছোঁ একেলগে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া দুইটা পৰীক্ষা একেলগে দিব পাৰিব এইটো মই মই ভাবোঁ যে ইয়াত মনোবল ভঙাৰ কথা নাই বৰঞ্চ এনেকে পৰীক্ষা হৈ গ'লে যদি কুৱেশ্যন লীক হৈ গ'লহেঁতেন আমি কোনেও গম নাপালোহেঁতেন পৰীক্ষা হ'লে তেতিয়াহে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অন্যায় হ'লহেঁতেন এতিয়া পৰীক্ষাৰ মাজত গেপ থাকে দহটা দিন বেছি গেপ পোৱা বুলি কথাখিনি পজিটিভলি ল'লেই হ'ল ডেটখিনি মই নাজানো কিন্তু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান আৰু অসমীয়াটো একেলগে হৈ যাব যেতিয়া যেতিয়া শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত কলুষিত হয় তেতিয়া সমাজৰে জীৱন অন্ধকাৰ হৈ পৰে আজি ডেৰটা দুটা বজাত ডি জি পিয়ে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিব এই গোটেই কামটো কোনো ৰাজনীতি কৰা মানুহে কৰা নাই কোনো ছাত্ৰই কৰা নাই এই কামটো কোনো ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰা নাই এই কামটো শিক্ষকে কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু শিক্ষক সমাজে পুনৰ এবাৰ আত্মমন্থন কৰা উচিত কাৰণ ইয়াতকৈ যদি কালি গোটেই ভাৰতত গম পায় যে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লিক কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে এইটোতো উদক ভেটাৰখীয়া কৰাৰ দৰে ঘটনা হৈ গ'ল এনেকুৱা কামটো কতো হোৱা নাই কোনোবাই কম্পিউটাৰৰ পৰা লিক কৰাই লয় কোনোবাই আন ব্যৱস্থাৰে লয় কিন্তু যেতিয়া যিজন শিক্ষকৰ ওপৰত আস্থা ৰখা যায় তেওঁয়ে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰি দিয়ে সমাজ কত যাব গতিকে ই চৰকাৰৰ সন্মুখত যিমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন তাতকৈ সমাজৰ সন্মুখত বেছি ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে শিক্ষকসকল যদি কলংকিত হৈ পৰে সমাজক ৰাস্তা কোনে দেখুৱাব মই ভাবোঁ যে এই লৈ আমাৰ সমগ্ৰ সমাজে চিন্তা কৰা উচিত শিক্ষক সেৱাই কি কৰিব এইটো এটা নতুন শব্দ আমি লৈ আহিলোঁ সেৱাৰ সংস্কাৰ কৰিব লাগে তাতে সেৱাৰ সংস্কাৰ কৰিলে তাতে কি হ'ব তাতেতো একো হোৱা নাই হৈছে শিক্ষকজনৰ তাত আপোনালোকে সাহস কৰিব পৰা নাই ক'বৰ কাৰণে যে শিক্ষকসকলৰ সংস্কাৰ হ'ব লাগে কিন্তু মইতো চালে বেৰে নুকুমাওঁ গতিকে মই চিধা কথা কওঁ যে সমস্যাটো শিক্ষকত সমস্যাটো চেণ্টাৰত ইয়াত চেবাৰ কোনো সমস্যা নাই সেৱাইটো কাৰোবাক প্ৰশ্ন দিবই লাগিব আজি মই পুলিচৰ হাতত বন্দুকটো তুলি দিছোঁ এতিয়া পুলিচ এজনী নিৰীহ মানুহক গুলিয়াই সেইটোতো হ'ব নোৱাৰিব